रविले होइन भने प्रत्येक एउटा दुई क्लास पढ्ने बच्चाले नपत्याउने भइसक्यो जनताले नपत्याउने भयो हेर्नुहोस् त्यस्तो फटाएर बदमास औसरवादी उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र आज दुर्गतिमा देशलाई पुर्याइदिनु भयो साग बेच्नेदेखि लिएर मुर्दा पोल्नेसम्म के गरिरहेको छ त भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूलाई गाली गरेर सरापी राखेको छ घरमा स्वा स्वानी सुत्केरी हुन ठिक्क परिरहेको छ र त्यस कारणले अब किताब पनि त लिएर आउनु पऱ्यो सरकारलाई ठग्नु त त्यसै ठग्नु भएन त्यस कारण म स्वास्नीलाई चाहिँ श्रीमतीलाई के गर्छु त भनेदेखि चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ बग्छु सरकार म सुत्केरी खर्च छोड्छु म किताब लिएर आउँछु सरकार ठग्छु भनेपछि ए पाँच हजार रुपियाँ देऊ त भनेपछि पाँच हजार लिएर गयो भनेपछि खोइ त मलाई ठग्यो नि भाइ बाजाले चाहिँ अब आउँदैन सरकार ठग दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ खेमराज सेडाई उहाँ राजनैतिक विश्लेषक स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम आराम जरुरीजी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व राज परिवारका सदस्यमाथि खनिन थाल्नु भएको छ यो समयमा उहाँ यसरी किन प्रस्तुत हुनुभयो होला मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ तपाईँले मिठो प्रश्न सोध्नुभयो अब मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने अब उहाँ आत्तिनु हो मान्छेहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब हुँदो खाँदो छ मान्छेसँग डराउँछ मलाई के याद आउँछ भने छयालिस सालभन्दा पहिला हामीहरू पाम्प्लेट लिएर हिँड्थ्यौँ र म चाहिँ तरुण सप्लाई गर्थेँ त्यो त तरुण पत्रिका चाहिँ के त भने समात्यो भनेदेखि त्यहाँ तिन वर्ष जेल सजायाकेको हुन्थ्यो अनि त्यो खल्तीमा तरुण पत्रिका भइसकेपछि अनि पछाडि कोही मान्छे चाहिँ नचिने मान्छे उभियो भने नि म उफ्रिन्थेँ तर्सिन्थेँ अब ओलीजीको के हताश मनस्थिति हो अहिले आएर प्रत्येक नेपाली म जब मैले ओलीलाई एउटा गनेको मान्छे राम्रो यिनी त के रहेछन् त म धेरै वर्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग बसेर काम गरेँ र उहाँको सानिध्यमा काम गर्ने भन्नाले राजनैतिक चरित्र नैतिकता र राजनैतिक व्यङ्गहरू कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिअलि उहाँबाट मैले सिकेको उहाँ निकै चाहिँ नि व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई मन पर्थ्यो मलाई र मैले त उहाँलाई के थियो भने तपाईँकै क्यामेरामै कहिले मैले राजनेता पनि भन्ने भन्ने भनेँ मैले साँच्चीकै राजनेता ओली रहेछन् तर ओली चाहिँ के रहेछन् त भनेदेखि चाहिँ नि निष्कृष्ट मान्छे लाग्यो अहिले उहाँका शब्दहरूले है फेरि नि देश कस्ताको हातमा पुगिराखेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि जस्तो उहाँले एउटा शब्द बोल्नुभयो शब्द के बोल्नुभयो भने राजाको पछि लाग्नेहरू फटा बदमास अवसरवादी अज्ञानी अवसरवादी फटा भन्नु जति विश्लेषण रहनुभयो भनेपछि त उहाँले आफैलाई भन्नुभयो आफैलाई कसरी त्रिसठी सालभन्दा पहिला पहिला राजाकै अन्तर्गत हुनुहुन्थ्यो राजालाई दर्शन गर्नुहुन्थ्यो उहाँले राजाकै अन्तरमा चाहिँ त्यस्तो फटाएर बदमास अवसरवादी उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र आज दुर्गतिमा देशलाई पुर्याइदिनु भयो है ओलीलाई ओलीलाई राजनेता भनेर तपाईँले भनेकोमा आफैलाई पछुतो पछुताउँछ अहिले चाहिँ पछुताउँछ उहाँले जुन शब्द प्रयोग प्रयोग गर्नुभयो त्यो तँ र गर्नुभयो उहाँले राजनीतिमा हेर्नुहोस् हाम्रो आदरार्थी शब्दहरू छन् आदर गर्नुपर्छ भूतपूर्व हो राष्ट्राध्यक्ष हो उनले केही पनि बिगारेर गएनन् सुरुक्क लाएर दुई सय चालिस वर्षको राजपरिवारको इतिहास उनको पुर्खाले जोडेको कसैको ओलीको बाउ मेरो बाउ कसैको बाउले जोडे होइन यो र कसैको बाउको बपौती पनि यो होइन जोडेका हुन् र त्यही जोडेको हुनाले ओलीजी महाराज के गर्नुभयो त प्रधानमन्त्री भन्नुभयो यो राज्य नभइदिएको भए आज पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य सृजना नगरिदिएको भए न ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो न गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो यो के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो हेर्नु ती चिजहरू विचारै नगरिकन पूर्व राजा जसले भलादमी तरिकाले आज संसारमा रोहित बाबु तपाईँले लेखेर राख्नु कुनै पनि राजाहरूले म्यासाकार नगरेर राज्य छोडेका छैनन् धेरै मान्छे हताहत गरेका छन् भनेपछि उसले उसलाई के भयो भनेदेखि चाहिँ पन्छ्याइयो हो धोकेदारपूर्ण तरिकाले आज आज आएर आज पाँच बुझेका कुराहरू छन् दुनियाँ कुराहरू छन् भनिसकेपछि पन्छ्याइयो पन्छ्याएपछि उनले पनि भलादमी तालले ए बाबा मैले त केही गरेका थिइनँ केही नगरिया रहेछु भने ल जनताको नासु जनतालाई दिएँ त्यति भलादमी पाइन्छ अब अहिले आएर ओलीजी भन् तत्तर म गएर उसमा हाम्रो हरिसका किताब बाँकी छ हर हिसाब किताब बाँकी छ अब कसले कोसँग हरिस हिसाब लिने हो हाम्रा मान्छेहरू के त भने जेलबाट बाहिर निकालेर माऱ्यो हेर्नुहोस् है अब जुन बेला राज्य सञ्चालन भयो भनेपछि उहाँ नै के गर्छ भने सत्र हजार मान्छे मारे नि र पाँच हजार मैले मारे भन्ने मान्छेलाई बारदलीमा लिएर आएर बारदलीमा लिएर आएर के त हात हल्लाएर प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ आज धर्मशास्त्र साँचो हो भने काङ्ग्रेसका प्रत्येक शेरबहादुर लगायत ओली यिनका नर्कवास हुन्छ बुझ्नुभयो ती आत्माले सरापेको छ अलिअलि एमाले मार्यो अलिअलि अलिअलि काङ्ग्रेस मार्यो काङ्ग्रेसमाथि आठ हजार सात सय उनासाठी काङ्ग्रेस मारिया छ बुझ्नु भएन र त्यस कारणले चाहिँ नि हरिसाब किताब बाँकी छ भने ओलीजीसँग पनि धेरै हरिसाब किताब बाँकी छ बुझ्नुभयो के बाँकी छ भने महाकाली सन्धिको हरिसाब किताब बाँकी छ राजाको सम्पत्ति ट्रस्टको आफ्नो मान्छे नजिकको नाममा के त भनेदेखि चाहिँ नि ट्रान्सफर गरिदिने त्यो हरिसाब किताब बाँकी छ बडी काण्डको हरिसाब किताब उहाँसँग बाँकी छ गिरी टी स्टेटको हरि हरिसाब किताब लिने बाँकी छ उहाँसँग प्रत्येकसँग चाहिँ र र चाहिँ प्रचण्डसँग हरिसाब किताब बाँकी छ सप्ताह भनिराखे पण्डितलाई काटेको हरिसाब किताब बाँकी छ पढाइराखेको मुक्तिनाथ अधिकारीलाई ल झुन्ड्याएर मारेको हरिसाब किताब बाँकी छ कोसँग कसले को हरिसाब किताब लाने अर्को हरिसाब किताब के बाँकी छ जुन यो देशलाई यो कङ्गाल यो स्थितिमा पुर्यायो यिनीहरूसँग प्रत्येकसँग अब के त भने हरिसाब किताब बाँकी छ भन्नु भएन र त्यस कारण एउटा चुपो लाएर बसिया फेरि मैले यो जुन कुरा भने म प्रस्ताववादी हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई लाग्दा के त यो राजावादी राजा के कहाँ गइसक्यो के गइसक्यो म त्यति त्यति चाहिँ के होइन त्यति साह्रो निष्कृष्ट मान्छे होइन म अहिले आएर के भइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ नि अब म क्रिटिक हेर्नु देखेको कुरा मैले भन्छु र देखाएको कुरा भन्छु मैले भन्नु पनि पर्छ र त्यस कारण यी निर्लज आफ्ना सन्तति होइन आफ्नो आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भने अलिअलि मार्यो एमाले काङ्ग्रेस छानी छानी एमाले खोजी खोजी मार्यो हेर्नुहोस् मारिसके त्यहीसँग गर्दन जोडाएर कसको ढोक्सा कहाँ थाप्यो के ढोक्सा कहाँ थाप्यो भन्ने ओलीजी आज आएर अब उहाँलाई के भइसक्यो भने प्रत्येक मान्छेहरू आफ्नो कामदेखि आफै तर्सिन्छ कसैले कसैलाई बिगार्ने होइन अब उहाँहरूले त केही नै गर्न सक्नु भएन देशलाई त दुर्गतिमा पुर्याइदिनु भयो देश जतिखेर अवस्थामा हेर्नुहोस् यो देश के त भनेदेखि जतिखेर के त भनेदेखि चाहिँ ल म पञ्चायतकै कुरा गर्छु आज पञ्चायतमा तिस वर्ष के गर्यो त पञ्चायतले चलायो पञ्चायतमा कोही मान्छे धनीवाद देख्नुभयो तपाईँले कोही मान्छे अरबपतिवाद देख्नुभयो देख्नु भएन पाँच सय वर्ष के गर्छ मल्लले राज्य राज्य गर्यो नेपाल तर मल्लहरू आज अरबपतिवाद कोही पनि देख्नु भएन नि यिनीहरूले बत्तिस वर्षमा लोकतन्त्र हो कि गणतन्त्र हो कि के के तन्त्रको नाममा आज बत्तिसै सय मान्छे अरबपति भयो भनेपछि एक एक गनेर के त र त्यो के त बाँकी छ सत्तालिस सालदेखि अहिलेसम्मको ओलीले पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी दिँदै विभिन्न त्यो हर हिसाब अझै बाँकी छ विषयमा तपाईँले हरिसाब त यो यो बाँकी छ मैले यहाँलाई यहाँलाई रोकेर सोधेँ जस्तो केपी शर्मा ओलीले नि यति बेला उहाँ आत्तिएर चाहिँ यस्तो बोल्नु हो भन्ने आशय जो यहाँले व्यक्त एकदम एकदम उहाँ किन आत्तिनु भएको छ र यस्तो बोलिरहनु उहाँले अहिले उहाँ धेरै चलाक मान्छे हामीले त केही पनि गर्न सकेनौँ अरे हामी त जनताको लागि केही नि गरेनौँ हामीले आश्वासन मात्रै बाँड्यौँ घर घरमा ग्यास पुर्याइदिउँ पानी जहाज ल्याइदिउँ र त्यस कारणले चाहिँ अब केही पनि गरौँ रेल ल्याइहाल्यो दुनियाँ गरिसकेपछि अब भनेको कुरा केही पनि भएन पछि अब उहाँले के गर्नुभयो त भने प्रत्येक जब मान्छे जनताको केही जन जुन आश्वासन जनतालाई दिएर यिनीहरू सत्तामा आएका थिए केही पनि गर्न सकेन गरेको नाममा के गर्यो त भन्दै गर्न नसकेको कुरा चाहिँ यता पूर्व राजालाई पूर्व राज परिवारका सदस्यलाई गाली गर्दा चेतावनी दिँदाखेरि त्यो ठिक हुन्छ त खोइ त्यो त उहाँले सोधिदिनु नि एकपल्ट तपाईँहरू पत्रकार मान्छे मेरो भनेको त्यो उहाँलाई अब के भयो त भने भाष भयो हेर्नु अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई के भन्छ इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भयो अब जब तपाईँले बेकारमा सुतेर बसिया मान्छेलाई अब उहाँलाई त के तपाईँ सायद चारपटक बाथरुम जानु पऱ्यो भने न ज्ञानेन्द्रकैले कुनै औषधि खुवाइदिएर यसो हो कि हेर्नुहोस् जब आफूले केही गर्न सकिँदैन जनतालाई मूर्ख बन्नु मूर्खहरू राजा पछि लाग्छ भनेपछि उहाँ नै मूर्ख हुनुभयो हेर्नुहोस् त्यस कारण जहिले पनि के भनिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने कसैलाई औँलो ठड्याउँदाखेरि तिनवटा औँलाले आफूलाई फर्काउँछ भन्नुभयो त बदमास तै हो भनेर तिनवटा आउँदा त उसमा फर्किन्छ नि र त्यस कारणले उहाँलाई के भयो त भनेदेखि चाहिँ अब हिन्तावास भयो उहाँ अलास भयो अझ म मैले तपाईँले अघि मलाई सुरुमा राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभयो म विश्लेषक भएको छैन विश्लेषक त कृष्णप्रसाद भट्टराई विश्लेषक थिए चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि विश्वेश्वर बाबु विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो गणेश मान्छे हामीहरू जस्तो मान्छेहरू यहाँ धेरै विश्लेषक निस्केका छन् राम्रोसँग विश्लेषण गरिदिए भए आज यो देश दुर्गतिमा जानी थिएन कसरी देश कङ्गाल भयो भनेर त्यहाँ आइराखेको छ र त्यस कारण अर्का महाराज छोटे राजा फेरि चाहिँ के त भने वामदेव गौतमजी टिकटकमा मैले देखेको थिएँ संसारका राजाहरू कसरी काटे र त्यसै गरी के त भने राजाहरू काट्न पर्छ र त्यस कारणले के त भने सदनमा सदनमा पास गरेर पनि के हुन्छ यस्तो पावरफुल विधेयक पर्छ त्यही विधेयक फर्केर उनलाई काट्यो भने के गर्ने फेरि हेर्नु बुझ्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ अब यिनीहरूले मुख छाडे यिनीहरूले केही गर्न सकेन देशलाई कङ्गाल बनाए भएको उद्योग जम्मै बेचेर खाए त्यसै कारणले चाहिँ आयातभन्दा निर्यात बढाए दुनियाँभरि चाहिँ आज देश यो हालतमा पुगिसकेपछि अब अहिले कर्मचारीको पेन्सन दिन नसक्ने भए र त्यसमा चान्चुने कुरा होइन विमल कोइराला जो मुख्यमन्त्री अर्थ मुख्य सचिव र अर्थ सचिव भइसकेका मान्छेहरूले ट्विट के गर्नुभयो त भनेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म पेन्सन के गर्दैन त खातामा आएन र त्यस कारणले अब यिनले सामाजिक भत्ता जुन चढीबढी यिनले गरेका थिए ओलीजीले पाँच हजार पुर्याउँछु दस हजार पुर्याउँछु भन्ने भएको थियो अब अहिले आएर सामाजिक भत्ता शुद्ध मान्छे खाता गएको छैन र पुलिसहरूले आधीले मात्रै तलब पाएछ सबैले तलब पाएको छैन आज मे दिसु दिन अर्को के बमण्डर दिने अब यिनीहरूको भाषण मात्रै भइसकेपछि अब यिनीहरूले के छ भने आफैले आफैलाई राजा पाछेलाई जसरी जनताले ढुङ्गा हानेर भगाए नि त्यसै गरी के त भने त्यो बेला आइसके हुनाले अब केही बोलेर बचिन्छ कि भनेर नि उहाँले सिर्जना गर्नुभएको उहाँले सिर्जना गर्नुभएका उहाँहरू नै मिलेर सङ्घीय गणराज्य सिर्जना गर्नुभयो सङ्घीय उसमा के त भनिदिन्छ जातीय पहिचानको आधारमा के गरिन् त भनिदिन्छ प्रदेशहरू भाग लाउने भनिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ के त भने किराँत लिम्बूहरूको भाटामा के भयो त कोसी प्रदेश राखिदिनु भयो उहाँकै फेरि मुख्यमन्त्री भएको बेला फेरि भनिसकेपछि उहाँलाई के त उनकै मान्छेले ढुङ्गा हाने आफ्नै मान्छेले ढुङ्गा हाने भनेपछि अब गाली गर्नुहुन्छ के त भने ज्ञानेन्द्रले किन गाली हेरे भन्नुहोस् त अनि राजावादी जय मूर्ख भन्छ त्रिसठी साल छ उहाँ नि मूर्ख के चाहिँ रत्नाकार भावर र उहाँ रत्नाकार चाहिँ वाल्मिकी हुनुभयो भने त होइन रहेछ त हेर्नुहोस् र त्यस कारणले चाहिँ नि यदि राम्रो बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो भने यस देश निर्माणको बाटोमा राम्रो गरेर हिँड्यो हो भने त्यो अर्कालाई गाली गलोज गर्ने के त फुर्सदै हुँदैन फुर्सदै हुँदैन कतिपयले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका अध्यक्षले यति बेला पूर्व राजा ज्ञानन्द शाहलाई यो प्रकारले चेतावनी दिइरहँदा पूर्व राजा र पूर्व राज परिवारका सदस्यमाथि यसरी खनिरहँदा के विश्लेषण गरिरहेका छन् के भनिरहेका छन् भनेदेखि ओली आफै राजा चाहनुहुन्छ र राज संस्थाका पक्षमा चाहिँ त्यो माहौल कसरी चाहिँ तयार गर्ने भन्दाखेरि यति बेला पूर्व राजालाई पूर्व राज परिवारका सदस्यलाई व्यापक चेतावनी दिइसकेपछि त राजसंस्था पक्षधरहरू त आन्दोलित हुन्छन् र त्यो आन्दोलन अलिकति तातोस् बढोस् भन्ने उनको उहाँको चाहिँ त्यो मनसाय हो भनेर यसरी भनिरहेका छन् कतिपयले यो सँगसँगै के जोडिरहेका छन् भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन ताका बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने ओलीका मुखबाट यो आउनु भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यही हो है अलिकति घुमाउरो बाटोबाट ओली जान खोज्या मात्रै हो भनेर भन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ जे अर्थ आयो भने त्यो त्यति त नहोला हेर्नु तर ओलीलाई ओलीले जे पनि गर्छन् भन्ने छ हेर्नुहोस् तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जुन छ भने जुन उहाँले भाषण गर्दाखेरि गडगडाउर ताली आउँथ्यो होइन जुन राजाको विषयमा उहाँले बोलिसक्दाखेरि त्यस्तो ताली सुन्ने नै हेर्नुहोस् अब उहाँ चाहिँ के त बिस्तारमा बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै के गरिसक्नुभयो त भने उहाँ उहाँले अब थाहा पाउनुभयो हामीले त केही पनि गरेनौँ प्रत्येक मान्छेहरू जब के गर्नु त असफल हुँदै जान्छ अनि गएपछि यो त कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ नि बाउले छोरालाई जन्म दियो छो बाउले छोरालाई जन्म दियो छोराले केही पनि गर्न सकेन कि गर्न नसकेपछि अनि बाउलाई अलिकति यस्तै यो त के त भने मेरो बाउले मलाई जन्म दिनाले मैले दखेँ यो बाउले मलाई किन जन्म दियो भने बाउले ढुङ्गा हानेर हिँडे जस्तो र त्यस कारण के त भने बितेका कुराहरू इतिहास कोट्याएर कतिखेर कसले के गर्यो कसो गर्यो भनेर चाहिँ के त भनेदेखि चाहिँ अब गाली गर्दै हिँड्छ भने त्यस्तालाई के भन्ने भन्नुहोस् त उहाँको मानसिक परिस्थिति ठिक भए त र विकासको बाटोमा यदि देशलाई उहाँहरूले डोराइदिनु भयो भने त कसैले कसैले गाली गरी फुर्सद चाहिँ हुँदैन हेर्नु आज ओबामा तिन घन्टा सुत्थ्यो भने त्यो ओली तिन घन्टा सु मोदी तिन घन्टा सुत्छन् र देश बन्छ भने जस्तै यिनीहरू खालि ओरिन्छन् भनेपछि यहाँ चाहिँ कस्तो पो भन्नुहुन्छ यिनीहरू जब माइक समात्छन् देश निर्माणको कुरा होइन देश निर्माणको कुरा होइन देशलाई कसरी अगाडि बढाउने होइन खालि एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्ने त्यसले यति खायो उसले उति खायो भने भन्दा अब के त केही पनि छैन भनेपछि अब जनता आजित भइसके र त्यस कारण तपाईँको यो आजको प्रेस मार्फतमा भन्छु भने सम्पूर्ण नेपाली जनता जो व्यवसायी छ जो पत्रकार छ जो वकिल छ जो विभिन्न पेसामा लागेका जनताहरू अब सडकमा ओर्लेर यिनीहरूलाई बाई बाई गर्ने बेला आयो अब यिनीहरू बसिरह्यो भने यो यो कन्ट्री अब रहँदैन हेर्नुहोस् एक दुई तिन यो कन्ट्री के त भने अब यो कन्ट्री फेल कन्ट्रीमा गयो र त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरूले तुरुन्तै नै यदि यिनीहरूको अझै यिनीहरूले इज्जत बचाउने हो भने यिनीहरूले के गर्नुपर्छ बाई बाई गर्नुपर्छ अब नि हामीले नसक्यौँ जस्तो गाडी लिएर हिँड्दा आफूले सकिएन भनेदेखि चाहिँ पछाडिको गाडीलाई पास दिनुपर्छ हेर्नु त्यो पापी हुन्छ कि आफू नसक्ने गाडी पछाडि जाम गरिदिनु भनेपछि यसै गरी जाम गराएर देशलाई दुर्गतिमा पार्न यिनीहरूलाई पठाएको होइन र यिनीहरूले राज्यकै अहिले तपाईँ पनि यो त्यो पत्रकार तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ यिनीहरूले देशको विषयमा केही कुरा गरे भनेर सुन्नु भएको छ आज लाज मर्नु पाँच पाँच महिनामा मन्त्री परिषद के भएको छैन त मन्त्री परिषद पुरा हुन सकेको छैन अब देश निर्माण अब अब मैले सुन्दैछु के त स्वतन्त्र पार्टीले अब झिकिदियो भने सरकारबाट झिकिदियो भने फेरि विश्वास र अविश्वासमा जानुपर्छ भनेपछि अब यिनीहरू देश निर्माण के कहिले गर्ने अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अब म छुट्टै तरिकाले जान्छु भन्नुहुन्थ्यो शपथ ल्याइदिनँ शपथ ल्याइदिनँ हाम्रो चाहिने महामहिम प्रचण्ड प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट्टै तरिकाले गइहाल्नु भयो नि त तपाईँले यो यो सन्दर्भ झिक्दै गर्दाखेरि नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो पटक एउटा के अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भनेदेखि विशेष गरी रासोपाका रासोपालाई सरकारमा आउनका लागि उहाँले आग्रह गर्दै के भन्नुभएको छ भने रवि लामी सानेजी यो भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्नुपर्ने होला तपाईँ भन्नुहोस् म त्यो फाइल खोल्नका लागि तयार छु सरकारमा आउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई फट्याएँ के हो त्यो सक्छ त उहाँले सक्नुहुन्छ उहाँले सक्नुहुन्छ त्यो त्यस कारणले झुक्क्याउन अब रवि लामी छाने फेरि ललिपपमा पस्यो भने जुन जनताको विश्वास रवि लामी छानेलाई म के गर्छु त भने शुभकामना दिन्छु पशुपतिनाथले उसलाई कल्याण गरून् यदि उनले अब चाहिँ भोलिको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने यो यो व्यवस्थामा जहाँ ध्वस्त भइसकेको छ अब उही चाहिँ नि जम्मै ध्वस्त भए घरको मालिक पनि भने जस्तै हो हेर्नुहोस् र त्यस कारणले उहाँले त के गर्नुपर्छ भने यस्ता कुराको पछि नलाइकन प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर खेलेर जाने हो भने सायद कल्याण हुन्छ कि नत्र भनेदेखि चाहिँ कुरा के थियो भित्रै पसेर म के गर्छु त भनेदेखि चाहिँ नि यिनीहरूको भन्नाफोर गर्छु भने चाहिँ त ऊ रक्सीको भट्टीभित्र पसेर रक्सी खाएर रक्सी बनाउनेलाई गाली गर्छु भनेर नि रक्सीको मा रक्सी बनाउने मालिकलाई पिट्छु भने यस्तै कुरा हो र त्यस कारण उहाँले अनेकजना उहाँले गर्नु पर्दैन भने यिनीहरूलाई तपाईँ बोलेको कुरा गर्नु नपर्ने उहाँले जे नै भनिदिनुहुन्छ तपाईँ मलाई नै जेल हाल्नु चाहिने रविजी पनि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने नै हो भनेदेखि कस्ता कस्ता फाइल खोल्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ त्यो बेला मैले भए त तपाईँको चाहिँ पहिला खोल्नु न त प्रचण्डजी भन्थेँ मैले भए मलाई चाहिँ सोधिया भए म रवि लामी छानेको पहिला ठाउँमा आज क त्यो क्यान्टोनमेन्टको चाहिने त्यो त्यो त्यो आज बाबुराम भट्टराईले भनेको छ कति कति अरब रुपियाँ के त त्यो छ भनेर भनेर आज चाहिने ऊ आइरहेको छ दुबईको चाहिँ ब्याङ्कमा के त त्यो त्यो जुन पैसा लिएर गएको अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ लडाकुलाई नदिएर त्यो पैसा उता गयो भने बाबुराम भट्टराईले भने अरूले भने आएन हेर्नुहोस् र चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भनेको छ तिनजना मिलेर तिन तिन अरू नौ अरू अरब रुपियाँ बुढी गण्डकीमा खायो भने चाहिँ हेर्नु र त्यस कारणले चाहिँ कुरा के छ भने मैले रविको ठाउँमा यदि म भइदिए भए त लौ त तपाईँकैबाट सुरु गरौँ नि त फाइल भन्थेँ मैले र त्यस कारणले अब ललिजी रविजीलाई ललिपप देखाएका छन् र रविजीले पनि यो नसम्झिए हुन्छ सधैँ जनताले ताली बजाउँछन् मलाई जहिले जनताले मलाई पाउँछ त्यही जनता हो हेर्नुहोस् उतिखेर जिन्दाबाद पनि भन्छ फेरि अर्को आउँदैन फेरि त्यही जनता फेरि मुर्दाबाद भने ढुङ्गा हान्नु पनि त्यो जनता पछि हट्दैन है हेर्नुहोस् यो बिसौँ शताब्दी हो र यो चाहिँ भेजन मिडिया तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ पत्रकारहरू हिँडिरहनु भएको छ कुराहरू बाहिर निकालिदिनुहुन्छ भनिसकेपछि यो नसोचे हुन्छ र त्यसमा मेरो शुभकामना के छ भने अब यिनीहरूले बोलेको रविले होइन भने प्रत्येक एउटा दुई क्लास पढ्ने बच्चाले नपत्याउनु भइसक्यो जनताले नपत्याउने भयो हेर्नुहोस् आज धारा प्रवाह लिएर के गरिरहेको छ त भन्नुहुन्छ भने साग बेच्नेदेखि लिएर मुर्दा सम्म के गरिरहेको छ त भनेदेखि चाहिँ यिनीहरूलाई गाली गरेर सरापिराखेको छ सरापिराखेको छ भनेपछि यिनीहरूले के दुर्गति गर्यो भने अब मरेर जाने मुर्दाले शुद्ध जल्नको लागि ठाउँ कुर्नु पर्ने भयो हेर्नुहोस् यति निर्लज हेर्नुहोस् यत्रो राजधानीमा एउटा त्यो इलेक्ट्रिक ट्याङ्की राखेको छ त भनेदेखि सबधा राखेको छ कम यो ठाउँमा पचासवटा हुनुपर्ने हो कि भन्नुहोस् त त्यो दाउराले पोल्ने त्यहाँ पाँच घन्टा लाइन बस्नु पर्थ्यो अब अहिले दाउराले पोल्ने ठाउँमा नि तपाईँले बिहान सबैले गएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दाउराले पोल्ने ठाउँमा पनि लाइन बस्नु पऱ्यो भने अब यो देशमा पनि फेरि अब राम्रो हुन्छ भनेपछि मुर्दाले शुद्ध जलिनको लागि लाइन बस्नुपर्ने भयो भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ त त्यस कारण अब खन्ना पनि स्थिति छ एक हजार रुपियाँ दाम लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ त एक खल्ती सामान आउँछ महीको छ र त्यस कारण आज त्यो त उदाहरण हो हेर्नुहोस् एउटा जा हो चौ चौन्न पचपन्न हजारको सुनको सिक्रीको लागि अति सरस्वत नगरबाट स्वास्नी मान्छे मारेर मान्छे भाग्यो भने पनि मान्छे कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् र प्रत्येकले के त भने अब त प्रत्येक दिदीबहिनीहरूलाई म तपाईँको आजको प्रेसबाट के गर्छु त भने आह्वान गर्छु अब अब गहना लाएर ननिस्किनुहोस् है हेर्नुहोस् त्यो त्यो सुन्दाखेरि त यो पनि त के त भने निर्लजता हो सरकारको कुनै काम छैन हेर्नुहोस् भाजी उद्योग बेचिदियो यिनीहरू राजालाई गाली गर्छ हेर्नुहोस् राजाको पिरियडमा छैसठीवटा के त उद्योग थियो हेर्नुहोस् कतिवटा चिजहरू त हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ बेलायतलाई जङ्गबहादुरले कति पाउन्ड चाहिँ सहयोग गरेको छ कलकत्तामा भोक हडताल हुँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ के त्यो इन्डियाले दुई सय टन यहाँबाट धान किनेर दिल्लीले धान किनेर कलकत्तामा के गरेको छ भोकमारीलाई बाँडेको छ भने त्यो तितिक हामी नेपाली छैसठीवटा उद्योग के गरेर बेचे यिनीहरूले अनि आएर के त भने काङ्ग्रेसको प्रवक्ता भएकोमा चाहिने महासचिव मान्छे झापामा किन त्यो छाला जुत्ता उद्योग किन बेचियो भन्दाखेरि चाहिँ नि कृषि प्रधान देशमा काम गर्नुपर्छ जुत्ता लाउने होइन रे हेर्नुहोस् जुत्ता लाउनु हुँदैन कृषकले र त्यस कारणले बेचिया हेर्नुहोस् कति कति निर्लज जवाब भन्नुभयो होइन त्यस कारणले यिनीहरूलाई अब के भयो त भने यिनीहरू यिनीहरू राजाभन्दा उप राजा भयो हेर्नुहोस् यिनीहरू संविधानभन्दा माथि भयो चाहिँ यिनीहरूले के त भनेदेखि चाहिँ अब रविले पत पत्याउनु त मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् साधारण जनताले नपत्याउने भइसक्यो सरकारले गरेका डिसिजन सरकारले गरेका निर्लज निर्णयहरू र त्यसका अब अहिले आएर के त भनेदेखि चाहिँ ती चाहिँ नि अयोग्य लडाकुहरूलाई अहिले पैसा सिद्धिएको बेलामा प्रत्येकलाई दुई लाख गर्दा अहिले अन्ठानब्बे करोड रुपियाँ दिन भनेर के त भने प्रचण्डजी तयार छ अर्थमन्त्री भन्छ मलाई थाहा छैन क्याबिनेटले निर्णय गर्यो भन्छ सदनमा आउँदैन र त्यस कारण काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूहरू चुपलार बस्नु भएको छ गगन थापाहरू के त भने चुप लाएर बसिया छन् भनेपछि त्यस कारणले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा भन्नुभएको थियो नेताले अन्याय गर्दा गर्दै पनि नेताले अन्याय गर्दा गर्दै पनि यदि कार्यकर्ता चुप लाएर बस्छ भने कि त्यो चरम औषधवादी कि दलाल हो भनेको छ भने अहिले काङ्ग्रेस पार्टीले सबै पार्टीका मान्छे दलाल भए दलाल भए भनेको मतलब के यिनीहरूले आफ्नो नेताले गरेको अन्याय गरेको कुरा बोल्नुपर्छ पर्दैन के एमाले होस् के माओवादी होस् कुनै पनि प्र परिवारमा बाउ नाङ्गै हिँड्यो भने त्यो परिवारका सदस्यले बाउ लुगा त भन्नु भएन नि यी चारै दिन नाङ्गै भइसक्यो भनेपछि यिनीहरू त के त भने कार्यकर्ता होइन दलाल सिर्जना गरेछन् र त्यस प्रत्येक चाहिँ पार्टीमा लागेका कार्यकर्ता मित्रहरू आखिर तपाईँहरूको सन्ततिले तपाईँहरू नसराप्ने हो भने तपाईँहरू बेद्रैमा सुध्रिएर यिनीहरूले गरे अन्याय र अत्याचार बाहिर निकाल्नुहोस् र सडकमा आउनुहोस् भने मेरो त आह्वान छ यहाँ अब मैले अर्को सन्दर्भ जोडेँ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको यो व्यवस्थामा जाउँ संविधान संशोधन गरौँ त्यसो गर्नेतिर लागौँ म तत्कालै यो उम्मेदवारी घोषणा गर्छु कति भनेर भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सफल मान्छे उहाँले अब के यो के छ भनेदेखि चाहिँ हेर्नु पात्र र प्रवृत्ति उही भएपछि पात्र प्रवृत्ति नै उही भएपछि जेसुकै भए पनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदियोस् अब यिनीहरूले आज आएर के त भने राजा महाराजाहरूले छोरा नातिसम्मले भत्ता खायो भने अब आज आज भनौँ बन्नुभएको राष्ट्रपति एउटाले त के भन्थ्यो त्यो राष्ट्रपति होइन दलपति राष्ट्रको भए पो राष्ट्रपति हुने भन्थ्यो कि भइसकेपछि आज के त भने श्वास प्रश्वासको व्यथामा दिल्लीमा गएर करोडौँ रुपियाँ उडाएर अब के त नातिले शुद्ध मै दिनको दुई सय पचास डलर भत्ता भनिसकेपछि यिनीहरू राजा महाराजाको के त भने जस्तै प्रवृत्ति त पात्र उही हुन्छ भनेपछि रक्सी एउटै छ दुईवटा बोतल हालेर के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त रक्सी त उही हो र त्यस कारणले यिनीहरू डाइरेक्ट राष्ट्रपति भए पनि धाँधली गरी आउने नै हो होइन डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री भए पनि आउने यिनीहरू नै हो र त्यस कारणले चाहिँ नि कति जे घोषणा बाबुरामजीले पनि त्यत्रो राम्रो काम गरेर जानु भएको छैन त्यस कारण यो फुर्ति दिनु पर्दैन उहाँले चाहिँ नि घोषणा गरेर चाहिँ उहाँलाई शुभकामना छ त उठी हेर्नु नि त ल्याउनुहोस् पऱ्यो संविधान चेन्ज गरेर त्यहाँ अब फट्याइ गरेर चल्दैन हेर्नुहोस् हुन त संविधानमा त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको त्यो व्यवस्था नै छैन यो संविधानै खत्तम भइसकेको छ यो तर मानिलिउँ प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुने हो भनेदेखि तपाईँलाई के लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसरी ल म उम्मेदवारी घोषणा गर्न तयार छु भनेर भन्नुभयो नि उहाँ या उहाँको पुस्ताका नेताहरू निर्वाचित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि या तपाईँ होइन उहाँहरूलाई पत्याउँदैनन् अहिलेका अवस्था रवि लामी छाने या अरूहरू जो जो नेता होइन होइन उनीहरू त उनीहरू त डेट एक्सपायर भइसक्यो उनीहरू डेट एक्सपायर भइसक्यो र उनीहरूले आँट्न पनि हुँदैन जुन दुर्गतिमा देश पुर्यायो नि आज अफगानिस्तानभन्दा तल पुर्याइदियो नि देशलाई र त्यस कारणले अब उनीहरूले आँट्न पनि हुँदैन राजनीतिको र लिन पनि हुँदैन उनीहरूले त घर घरमा ताम्रो पत्र लेखेर राख्नुपर्छ सन्ततिलाई मेरा सन्ततिहरू कोही पनि राजनीतिमा नहोइ हाल्नु नसक्ने काम रहेछ भनेर नि यिनीहरू त अप अपसकुन हुन्छ अब त अब त यिनीहरूलाई देख्दाखेरि मान्छेले बिहान सबेर यिनीहरूलाई देख्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो कालो बिरालाले बाटो काट्यो भने मान्छेले पिच्च थुकेर हिँड्छ नि अहिले प्रत्येक यिनीहरू हिँड्दा पिच्च थुक्ने बेला छ भन्नुभयो त यो दुर्गति के त भनेदेखि बनाउनु त यिनीहरू हो र त्यस कारण कुन त्यो चाहिँ जवाबदेही लिनु पऱ्यो नि त उनी पनि त प्रधानमन्त्री भए हुन् उनी पनि अर्थमन्त्री भए हुन् त्यो बेलामा प्रत्येक देशमा प्रधानमन्त्रीले यो गरी गयो भन्छ बरु चन्द्र शमशेरले पनि के कमरा कमरी हटायो जुद्ध जङ्गबहादुरले के गर्यो त भने बर्दिया कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ जग्गा जमिनहरू के त फिर्ता ल्यायो यी भन्ने कुराहरू चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले के गरेर गए त चाहिँ नि संविधान बनाएर गए भनेपछि यो अहिले गएका प्रधानमन्त्रीहरूलाई तपाईँले के के गर्नुभयो त राम्रो काम भन्नु न सोध्नु न एउटा राम्रो काम उनीहरूले भने भने नि अनि म पनि सायद चाहिँ के त भने तपाईँको क्यामेरा आउनु छोडिदिउँ होला बुझ्नुभयो त र त्यहाँदेखि त फट्याइ गरेर लाज मर्नु अझै जनता मूर्ख छन् भन्ने ठान्नु भएको छ उहाँले त्यस कारण उहाँको त के छ भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा बाबुराम होइन यी अहिले अनुहार भएका मान्छेहरू कोही पनि उठ्यो भनेदेखि चाहिँ के त यिनीहरू कल्याण छैन जसरी उपनिर्वाचनले देखायो नि त काङ्ग्रेसको गढ भएको ठाउँ तनहुँमा देखायो तनहुँमा देखायो देखाएन भर्खरै गएको नयाँ चाहिँ स्वर्णिम अघिले त्यत्रो भोट ल्यायो भनेपछि काङ्ग्रेसको बढ र राष्ट्रपति के त यिनीहरू मन्त्री बाँड्दै थिए लाज मर्नु के त भने तनहुँमा गएर प्रचण्डजी भाषण गर्दै हुनुहुन्छ भने किन के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यदि उहाँलाई भोट हाल्नु भने हामी मन्त्री बनाइदिने जुन ठाउँबाट राष्ट्रपति बनिसक्यो जुन जिल्लामा मन्त्रीको कमी छैन गोविन्दराज जोशी लगायत चाहिँ मन्त्री छ भने चाहिँ मन्त्री मन्त्री देखिसकेका ठाउँमा केही नभए ठाउँमा प्रचण्डले गएर मन्त्री बनाएर अब भने त्यसरी जनता जनता झुकिँदो रहेछ नि त झुकिँदो रहेछ जनता र त्यहाँ जनता धेरै बाटो सकेको छ बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेका छन् अब यिनीहरूले त्यो भनेर यिनीहरूलाई पत्याउनेवाला छैनन् र अब त के त भने भोट आएन यिनीहरूलाई मैले भने यिनीहरू त ढुङ्गा हान्ने बेला आइसकेको छ भने कहाँको चुनाव लड्ने भने देशलाई यो दुर्गति पुर्याउने मान्छे अनि आएर उसलाई गाली गर्ने गाली गर्ने राजावादी भने मूर्ख हुन् दलाल हुन् यसो हुन् उसो हुन् अवसरवादी हुन् र त्यस कारण यो त के छ भने सबै अवसरवादीकै झुन्ड रहेछ यार यिनीहरूले अहिलेसम्म देशको राम्रो काम केही पनि गरेन र यिनीहरू प्रत्येक मान्छे बरबराउनु थाल्यो भन्दा भएन कि र यो बरबराईको प्रतीक हो त्यस कारण यसमा कुनै तात्विक केही पनि छैन र अब साँच्चीको जनताले अब हरिसाब किताब लिने बेला आएछ प्रत्येकसँग बुझ्नुभयो भने प्रत्येकसँग हरिसाब किताब के त भनिदिन्छ लिने बेला आएछ यो भगवान्को नगरी हो देर हुँदैन अन्धे अन्धेर हुँदैन देर देर हुँदैन अन्धेर पनि हुँदैन भन्नु भएन कि यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु चाहिँ नि देशमा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको त्यो व्यवस्था हुने हो भनेदेखि म बरु सहिद हुनका लागि तयार छु हार्नका लागि तयार छु होइन त्यति चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कारणले होला या साँच्चै होइन म त एकदमै लोकप्रिय छु म जित्छु भन्ने त्यो आँट आत्मविश्वास हेर्नु संसारमा रोहित बाबु के हुन्छ भने अर्काले आफूलाई नचिनन्जेलसम्म दुःख हुँदैन बुझ्नुभयो त अर्काले आफूलाई नचिने दुःख हुँदैन जब आफूले आफूलाई चिन्न बिर्स्यो भनेपछि त्योभन्दा दुःख केही पनि हुँदैन त्यसले चाहिँ दुःख कसैले पनि पाउँदैन अब म रद्दीको टोकरीमा गइसकेँ भन्ने उनीलाई थाहा छैन उहाँले सोच्नुपर्छ मैले त एउटै पनि काम राखेँ छोरीलाई यिनीहरू चाहिँ के त भने राजाको कुरा गर्छन् राज परिवारका सदस्यहरू यसरी आउँछ भन्ने कुरा भनेपछि छोरीलाई चुनाव लडाउनुको लागि भनेर प्रचण्डसँग हात मिलाएर गोर्खामा चाहिँ सिट छोडेर चाहिँ के त भनिदिन्छ प्रचण्ड जिताएर पठाएन उनले पनि त राष्ट्रपतिको सपना देखाएको थिए नि त राष्ट्रपति जब नबनेर रामचन्द्र पौडेल बनिसकेपछि ओलीलाई फेरि उहाँ उनले त मुख छाड्नु थाल्यो भनेपछि अब यिनीहरूबाट त के त हुँदैन यिनीहरूले के त भने अझै पनि जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ कि भनेर यो त कस्तो भने एउटा राज्यमा मलाई यस्तो आउँछ एउटा राज्यमा ठग रहेछ ठग्दै हिँड्ने ठग्दै हिँड्ने भनेपछि राजा कहाँ के हो त कुरा पुग्यो त्यो मान्छे त ठग्दै हिँड्छ सरकार मलाई पनि ठग्छ सरकार सरकारलाई पनि ठग्छ त्यसले त ल बोलाऊ बोला तिमी ठग्दै तँ ठग्दै हिँड्छस् सर हो भन्दा हो म त ठग्छु ठग्छ र मेरो पेसै त्यही ल मलाई पनि ठग ठग्छु सरकार म त ल ठग त भैँसे फसाद पऱ्यो सरकार भनेछ के फसाद पऱ्यो के फसाद पऱ्यो भन्दाखेरि अब सरकारले मलाई ठग्नु भनेर बोलाएको थिएन सरकार त्यो सरकारलाई ठोक्दा ठग्दाखेरि तलमाथि पऱ्यो म जेल जान्छु घर आमा स्वा स्वानी सुत्केरी हुन ठिक्क परिरहेको छ र त्यस कारणले अब किताब पनि त लिएर आउनु पऱ्यो सरकारलाई ठग्नु त त्यसै ठग्नु भएन त्यस कारण म स्वास्नीलाई चाहिँ श्रीमतीलाई के गर्छु त भनेदेखि चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ बग्छु सरकार म सुत्केरी खर्च छोड्छु म किताब लिएर आउँछु सरकारले ठग्छु भनेपछि ए पाँच हजार रुपियाँ देऊ त भनेपछि पाँच हजार लिएर गयो भनेपछि खोइ त मलाई ठग्यो नि भाइबाजाले अब आउँदैन सरकार ठग्यो